制するやらせるかこれを試すか俺はどこへだって行ける俺は止まれないんだ出るどけそんなもんか じゃ俺には勝てないオルが俺を連れてって邪魔だね潰せバルバドスだけどこいつは狙いはついてないだやらせるか動きが鈍いこれだけやっとけば十分でしょ と何人殺せばそこをつける俺たちの前から消えろそこか殺せるもんなら殺してみよこれで落ちろこれで落ちろやっぱり戦わなければ俺たちの前から消えろ何を壊せばいいオルガが目指す場所へ行けるのか 動きが鈍い吹飛べ無駄だ動きが鈍いこれが使える消えろもう諦めた吹飛べ沈めガラ空きだよこれで落ちろ 使なよだすげえよ俺は使えるきだらけだ残念これをたばりなよどうしな バルバドスもういいよ俺も全力です踏み込むこれで終わりここが俺たちの場所なそこに着くまで俺は止まれないようです殺しきれるこんなもんかよお前の力は ってやるからもっとよこせ俺は俺にできるぜ全力でやるだけだこれを試すか逃がすわけないだろ やるからもっとよこせ逃スすは俺だ残念こ踏み込むもう一撃で遅い余計な鎖は外してやるから見せてやるお前の力逃スすは俺だ邪魔だねこれが潰せバルバトスこれで終わりこれを試すか俺は俺にできる やるだけだやるよこよ余計な鎖は外してやるから見せてみろお前の力逃がすわけないだろ殺せるもんなら殺してみな殺せるもんなら殺し殺しきれるこんなもんかよお前の力は使ってやるからもっとよこせ